Каква е причината на погребението на бащата на турската светска държава да присъства почетна българска рота? Защо Мустафа Ататюрк е отсядал специална стая на столичния хотел България? И какво го е теглило към София толкова силно? Скандалната теза, че Гази Мустафа Кемал е роден в семейството на българи мухамедани от албанското село Голубърдо, битува повече от 100 години. Мустафа Кемал е военен аташе в София. Твърди се, че това назначение е заради отличните му познания по майчин български язик. Но мисията му е предопределена от провидението. От развалините на Османската империя, Ататюрк успява да изгради модерна държава, излязла от мрака на феодализма и религиозния фанатизъм. Мнозина казват, че е му от година и половина в България и общуването му с неговите брате посветени са довели до раждането на философията за светската турска държава. Господин Нетков, здравейте, добре дошли. Вярно ли е, че Кемал Ататюрк е общувал с български посветени тук и тази хипотеза наистина има своето основание? Мога ли да ви предупреда нещо преди началото? На... Казвайте спокойно. 38.11, член от наказателния кодекс на Турция и до днес, който казва, че ако някой си позволи да оскверни с нещо паметта на Ататюрк, от една до три години затвор, господин Карев. Половината турско правителство може би трябва да е. Внимайте да не се загубим пак за около година и половина-две от... Обикновенно след наши разговори, господин Нетко, се губим за дълго. От ефира. Как сте с турския? Средна работа. Но тук? Да. Но тук какво означава според вас? Нямам представа. Великата реч. По-добре съм с руския. Великата реч. Това означава. Да. Този човек произнася най-голямата реч в историята на политическата, в политическата история. 36 часа и 31 минути. 600 страници. Може би ако съберем речите на а, всички български президенти, едва ли ще надхвърлят 100 а, страници. Въпросът ви беше за Ататюрк и връзката му с България. Точно така. А, една от, казват турските изследователи и историци, че една от най-скрито пазените тайни е происхода, Родословният е происход на а, бащата на Турция, на турците, кемалата Тюрк. Твърди се, все повече учени твърдят, че м- той е от българо-мухамедански происход. Все пак е роден в Солун – а всеки... Според едната версия. Според другата в село Голо Бърдо. Голо Бърдо, да. Но ако спреме, но така или иначе животът му първоначално mm-hmm. започва и се формира от дете към юноша и младеж в Соло. Там тогава всеки трети солончанин е а, българин. А, <coughs> това е едната част от връзката му с България. Говорил е български и то много добре. Може би по-добре от голяма част от днешните български а, политици. Втората причина и връзка, тя е смесена, тя е такава една политико-емоционална връзка с България – когато Енвер Хоже, командващия а, турската армия, започва да усеща в младия подполковник тогава Мустафа Кемал реалната заплаха, че това е един бъдещ лидер на турското а, воинство – а, той тогава, за да го изтика малко по-настрани от доста бурните а, политически събития в Турция по това време, 12-та година го изпраща в София. Аташе. Военен аташе. Което означава главен разузнавач <laughs> на Турция в, в България. Нещо като сегашния Лютви Местан. А, Та, пристигайки в а, София... Те кем... годините са горе-долу същите. Да. Тогава са били много смутни. Аха, аха, пред война, Точно така. направо Точно да си го така, но война. малко по-нататък ми се ще да поразсъждаваме върху а, тогавашната ситуация и сегашната а, С ситуация. Господин Пристигайки в София, Кемал се чувства сред свои хора. Той го признава многократно в записките си, дневниците си, кореспонденциите си. Още тогава той казва, че България е изключително важна страна, с която Турция трябва да бъде в добри взаимоотношения. И тогава казва, който е против България, значи е против Турция подводната част на айсберга обаче вече агентата Татюрк в Турция а, говорят някои казват... Като казвате агентата Татюрк и тъй като ние с вас минаваме за малко по-смели в своя изказ, създателя на модерните разузнавателни служби Ататюрк ли е? Турските модерни разузнавателни служби. Нали така? Естествено. Естествено е, и то на много ясна и точна доктрина. принципно турските разузнавателни служби в днешния вид, в който ги познаваме, могъща разузнавателна служба е МИД, тя се е градяла винаги на доктрината за външната политика на Турция. Градските легенди Най-вече... разказват, че в момента в България има над 3000. Които са известни. Най-вероятно. Над 3000, които са известни и това са, може би, и единствените специални служби в света, е и пак се прочухме българите, които ще си имат своя политическа партия. Много е интересна метаморфоза. Я кажете, разкажете, пред, разкажете. Предстои. След малко ще се върнем на Ататюрк. Кажете, а, кажете. Имам предвид това, да което се случва днес с България, в България, с един изненадващо загубил първоначалния си образ политик, е, наречен Лютви Местан. За мен е лично това е изненадващо загубилият си образ, е, на който аз предричам демонична, демонична роля за предстоящи събития в България. Казахте обаче, че това ще бъде партия на турските разузнавателни служби от всякъде погледнато. И за първи път се прилага такъв модел. Обикновено до сега се е практикувало в историята на 19-20. Кой български съд би регистрирал такава партия, след като вие го казвате толкова открито, без никакви доказателства, например? При сегашното състояние на съдебната система всеки. В българския съд в момента ситуацията е като в Оневиц. Подсъдими имат и право на последна дума. Подсъдиме се оглежда и пита колко. Да. Долго горе така е ситуацията. Но се върнем на Ататюрк. Ататюрк. Изключително интересна а, личност. В предното предание, когато говорихме за Дегол, а, си спомняте, че споменах и Ататюрк. И смятам, че това, което е свършил Дегол за европейската политика, европейския политически а, модел, а, след Втората столна война, а, това е свършил Де, а, Ататюрк за европейския политически модел а, след а, Първата а, световна а, война. Да реконструираш първо да заличиш статута на най-дълго съществувалата империя в света, 628 години, съществува Турската империя, Османската империя. И ти да, да се възползваш от цялото международно положение и цялата международна ситуация – а, след Първата световна война, а и по време на самата Първа световна война, и да построиш една нова държава на границата между арабските халифати и европейските а, държави. Трябва да си много специален човек, за да направиш това, господин. И всичко това, за да можеш да го опишеш и изкажеш в една 31 часова реч, значи Господ те е пипнал, както обичаме ние с вас да, да определяме някои хора от историята, нали, независимо дали са свързани с науката или с а, политиката. Този човек е а, пипнат от а, Господ. Но искам още малко да ми кажете за неговата връзка в България с посветените по това време българи. Връзката на Кемалата Тюрк с масонските общности по това време е доказана. Тя първо възниква. Още по времето, когато той е курсант във военното училище в Солон, Солон тогава е бил нещо като официална резидентура на европейското масонство. Там са функционирали ложи на почти всички велики сили. Във всички от тях е имало българи. Във всички от тях е имало бъл, българи. А, по-късно, а, идвайки в България, това е също най-интересното време за, а, от историята на българското масонство или вече предаването на неговата значимост по отношение на държавните дела – и точно по това време, точно по това време, а, Кемал Ататюрк е тук. А, общува си с тях. Нещо повече. Бащата на неговата българска изгора, Димитрина Ковачева, известната българка Димитрина, казват най-голямата любов на Ататюрк, генерал Стоян Стилиан а, Ковачев – е един от основателите на българското масонство. Този тип тайни общества, които оказват съществено влияние върху политическата карта на Европа през 19 и 20 век. Така че това е едно от връзките му. По-нататък, когато се погледне цялата реформа на Татюрк в построяването на светската държава, там се виждат ама, като копипейст, като копипейст идеалите, принципите, постулатите на това а, зловещо за някои и изключително позитивно за други а, езотерично, тайно езотерично а, учение за да можеш да, да общуваш с Ленин по това време, нямало и той да ти има доверие. Много малко хора, т.е. доста изследователи пропускат този факт. Ами... А пропускат и факта, че Взаимоотношенията му с съветска Русия на Кемалата Тюрк са изключително важни за неговия главоломен старт и успех на а, реформите. Той дори създава, дори, да? За, да може, за да може да прави бизнес, забележете, употребявам думата бизнес, не политика, с коментарна. Той създава Турска комунистическа партия. После закрива. Само, че от някъде трябва да минават онези, 3 милиона винтовки, пристигнали от Русия с над 80 милиона патрона, за да може да започне кемалата Тюрк а, своята а, революция. Но в същото време той не си е правил никакви иллюзии по отношение на бълшевишката а, идеология, не е приема, не е допуска – и затова след като свършва бизнеса, на практика той създава една офшорна комунистическа партия в Истанбул. Тя нейната съдба после е доста да. горка. Да, тя е доста а, интересна а, след това. Друго особено нещо. Само дълбоко запознат с маниера на англичаните военен стратег, но познаващ англичаните именно чрез тайните общества, знаем, че Англия е майка на тези неща, може да ги победи в това важно сражение на Галополи. Дали пък не са участвали и български войски тогава, които са се били срещу англичаните? твърде е възможно. Искам да ви кажа нещо за Ататюрк, което подбрахме в няколко секунди и ще продължим. В ранните години на миналия век Ататюрк казва «Бил съм и винаги ще бъда приятел на българския народ. Всяко българско нещастие ми причинява неизразима болка. Който е против България, той е против Турция». А във вестник Джумхюриет, брой 2234 от 27 ноември 1930 г. четем дословно. Няма съмнение, че между турци и българи са съществували в миналото поводи за раздори, особено в областта на езика и вярата. Обаче днес на тези поводи, които почиват на отживели века и остарели политически течения, нито турците, нито българите не вярвам да отдават значение. Това е голямата промяна, която успява да направи Ататюрк. Някои от смелите изследователи казват, че той е изучавал специално делото и работата на Стефан Стамболов. Модерните турски железници, ако щете дори, изключвам държавността, която е дълбоко в неговата душа заложена, са част от това, което е видяно в България. Това е един от най-добрите примери на Европа по това време. Или прекалявам? Има, има една а, ирония на съдбата, в съдбата на този човек по отношение на връщам се пак на темата за посветение Ататюрк и се оказва, че той най-много познания в тази област е черпил от една жена. В наши предишни предавания сме казали, че няма такава опера, че жените нямат отношение към тайните посетителски общества. Напротив, единствената му съпруга, Латифе, е известна с изключителния си интерес по време на престоя си във Франция с, в смесените тези езотерични посветителски ордени. Тази негова съпруга оказва, макар и в краткото им двогодишно съжителство, оказва, може би, най-същественото влияние върху мисленето на Ататюрк с нейният брилянтен докторат по френско право. С нейните 8 езика, два от които древни мъртви, и това, което тя е разчитала в огромните архиви на Османската а, империя. И не случайно тази жена, Латифе, преди смъртта си забранява второ поколение след нея родственици да говорят за взаимоотношенията и с а, Ататюрк. Ататюрк е обичал умните жени, от които може да получи нещо. Същата е била историята с българката. Българката е една от първите изучили се зад, пределството, зад пределите на България а, наши а, сънароднички в Швейцария, също право, също история на изкуствата, музики и така нататък и се прибира в София и се превръща в емблема на модерната интелигентност по Което... тези времена. Не знам защо, но винаги, когато разговаряме с вас за посветени хора, за образованост, което ме кара да се замислям как тази частица образованост изчезва, изпарява се за съжаление, за съжаление сте прав в своята констатация. И вижте какъв дух в началото на 20 век в нашата страна. Каква огромна маса от познание, от ново познание. И вижте каква посредственост, господин Керев, в началото на 21 век – онзи век, за който споменахме преди, че Андре Марло казва или ще бъде вред на вярата, или няма да го а, бъде. А, 20 век се ползва с друг тип човешки материал, с друг тип чипове в а, главите, а, които са. Тогава, за да формираш мисленето си, ако искаш да бъдеш един Кемал Ататюрк, трябва да прочетеш много вагони книги, както казваше един ваш е, колега. Сега това нещо го няма и се оказва, че е, единственият ни източник на познание е добре контролираната, много систематично цензурирана система, наречена Google. Това се оказва единственият източник на познание в днешно време. Разговорът днес заглавихме мисия България, Ататюрк мисия България, господин Нетков. Не за друго, а за да подскажем, за да внушим, че мисия България е мисия ново познание? Аз приветствам този ваш е, защото ето примери, с които се опитваме да дадем на, за един човек като Ататюрк, един политик като Ататюрк, през призмата на неговото познание, инструментариума, с който той е вършил а, своята политика, а, доказва жестоката необходимост от именно появяването на нов тип а, познание. А, аз си задавам въпроса, ако днеска Ататюрк би имал възможността да се изправи пред сегашния турски президент Ердоган, какво би се случило? А, каква е интересна познавайки, среща би се състояла. Познавай, познавайки нрава на Ататюрк. А като прибавим към това нещо и склонността му към турската анасолийка, трябвало, трябва първо да отгатвим ако, на колко реки и ако е Ататюр, Ататюр, какво би се случило с Ердоган. Това, което Ердоган върши днес, това е разрушаване заложеното познание от Ататюрк в съвременната турска, модерна а, а, държава. И а, мисля си, че той няма да се церемони. Ататюрк, ако днес се си осъществи тази среща. Загубена ли е наистина мисията на Ататюрк в съвременна Турция? Не, аз мисля, че тя не е загубена, но тя ще бъде наново изстрадана. Тя ще бъде наново а, изстрадана. А, спомням си авторката на най-новата биография на тази Латифе, която споменахме, съпругата на Ататюрк, а, която, която, за да бъде пусната книгата, е дадена под съд именно по този член, за който споменахме, за обидата на паметта на Ататюрк, заради следния пасаж в романа си за съпругата на Атифе. В един от многобройните опити за покушение и сваляне на Ататюрк от власт, обграден заедно с съпругата си Латифе, в дома им. А, Ататюрк се измъква, като се приоблича и слага и фереджето и забратката на сестрата на Латвей се измъква като жена. И съда казва, не може да има такова нещо. Ататюрк такъв не може да бъде. <laughs> нали, това осквернява паметта. Слава Богу, жената казва, размина ми се, освободиха е, освобождавате, и е била в ареста. Това се случва в днешни времена. Не се случва понези. А, и когато е питат журналистите какво бихте искали а, да има повече в днешна Турция, тя казва само едно – демокрация. Най-голямата ние не казахме много за опитите, той, те са сравними с Кастро, между другото, опитите за покушение срещу Ататюрк. 31 31 да. опита, включително и последния, и до ден днешен, даже мисля, че наскоро а, се казва, че са намерени някакви неща, които водят все по-убедително към хипотезата, че Ататюрк е отровен. Да, за това също не остана време да говорим, но препоръчвам на нашите любознателни зрители да потърсят информация – Мисия България и Ататюрк са като че ли неразривно свързани в наше време. Турция без нас не може, ние без Турция не можем. На времето един много достоен човек, консул на тогавашна Югославия в България, ми каза, най-трудно е да бъдеш дипломат при комшиите. Абсолютно това е като да си вземеш снаха от комшиите вкъщи. Хубав финал. Благодаря ви за участието. Аз също.